Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hozir bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsda xudo xolisi sizlar bilan to'rtburchak shaklli pufikka yasash ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'tgan darsda aytganimdek, mana bosadigan bo'lsak, bizlar to'rtburchak chizadi. To'g'rilab olamiz, mana bitta bitta bosib, o'lchamlarni kirozamiz. 60 ga 60 sm yozaman. Xo'p. Okey. Bittasini chiqarib oldim. yana bitta narsani aytib o'tib kerak siz o'tgan paytinglarda masalan bitta misol to'rt tomonni esa olishim kerak to'qsonga ha yo'q oltmishga balandligi to'qson bo'lishi kerak sonni misol to'rtta bo'lishi kerak mana mana shu yerda o'zi shunaqa qilib ketsam bo'ladi orasidagi masofasini ham belgilasanglar bo'ladi ok bosamiz mana ham tagida paydo bo'ldi bularni bundoq olib ketmayman mana bundoq o'rtaga olib keladigan bo'lsam ikkitasini aylantirib yuborsam bo'ladi shift bilan bularni to'liq Xo'p, aylantirib olishga erinmanglar chunki agar sizlar shundoq chokini berib tashlaydigan bo'lsanglar sizlarni kompyuterlar o'sha sizlar bitta qilmagan narsalarni o'zicha hisoblab chiqadi bu sizlarda ancha ko'p vaqt oladi yoki umuman funksiyani bajarmasligi ham mumkin shunga iloji boricha mehnat qilayotgan paytinglarda ishlarni osonlashtirib tezlashtiradigan yo'lni harakat qilib ketaveringlar boya yassiqlada o'xshadi lekin e, mana kattaroq obyektlar kattalashish boshlagandan keyin sal e, ishlash qiyinlashishi mumkin shuni e'tiborga degan umiddaman ho'p endi mana hamma e, tomondan bitta nusxa olaman ctrl c ctrl v pastiga bundoq olib qo'yib qo'yaman ho'p hozir ko'rayotgan tomoninglar bilan agar man qo'yadigan bo'lsam pushkimiz o'xshamaydi ishlamaydi chunki buni hozir normali tepaga qarab turibdi hop bunda ham o'sha uchta max dasturidagidek oldi va orqa tomondan iborat shuning uchun iloji boricha mana bu yuza qismini to'g'rilab joylaydi ya'ni mana bu ichki tomoniga mana bu qora qora joyini to'g'irlab qo'yiladi ho'p endi mana bularni chok bilan ulab chiqamiz hozir o'tgan safar ko'rib edik buni keng anaqa hozir keng modellarni ko'rib chiqamiz xo'sh hozir oddiy chokda mana bularni belgilab chiqaman birinchi teg qismlarini keyin yon qismlarini o'ylab chiqamiz choklaringlar to'g'ri tushayotganiga ahamiyat beringlar agar noto'g'ri tushadigan bo'lsa ya'ni teskari chiqib qoladigan bo'lsa hop modelinglar ishlamaydi hop e, mana funksiyani to'g'ri bajara olmay qoladi esa oldik simulate bosaveramiz ko'rayotganinglardek mana anaqa bombos yana xumcha paydo bo'ldi buni hozir hammasini belgilab olaman belgilashga o'tdim belgilab olaman va bitta pressure degan joyiga beshni beraman taxminan simulyatsiyani bosaman besh bilan simulyatsiya bosgan paytimda mana bunaqa holatga keldi mana shuni tikkaroq turg'izib simulyatsiyani to'xtataman va mana t qismini friz qilaman olaman friz qilib simulyatsiyani bosadigan bo'lsam endi bu bizada qimirlamaydi ya'ni joyidan qo'zg'alib ketib qolmaydi ho'p endi mana bu qovurg'alarimizni chekka qovurg'alarni tikka qilib olaman va pressure salkometrsani bo'lar ekan to'g'ri berib ko'raman simulyatsiyani to'xtatib turaman hop mana chekka qog'oralarni hammasiga shift bilan belgilab turib bunda kontrol emas shift hop ketma ket belgilab ketamiz hammadagi bitta funksiyasi bor elastik degan mana shuni bosib qo'yamiz endi simulyatsiya bosadigan bo'lsak bular mana bunaqa holatga keladi orasi anavi chok hosil bo'ldi ya'ni g'izimli hop taxminan tikkaro qilib tikkaro bo'ladigan mana bu sonni kirgizamiz aniqki sakkizli bo'larkan hop mana tepasini ham hozir bitta elastik bosib ko'ramiz natijani tekshirishga hop elastik bu yoqqa bosadigan bo'lsak mana bunaqa holatga kelar ekan bizga bunaqa natija kerak emas shunga bundan elastikka o'chirib qo'yaman hop endi tek qismini shunaqa elastikka olib qo'ysak bo'ladi tanlaymiz elastikka bosib ko'ramiz hozir ishlamaydi chunki e, freeze ya'ni frozen holatda muzlatilgan mana hozir control k ni bosilgan bo'lsak freeze bo'ladi va mana bunaqa yig'ilinib ketib qoladi control z ni bosamiz mana taxminan mana holatga keldi buni ustidan endi hozir mana buni yana bitta nusxa olaman hammasidan ctrl c ctrl v teparoqqa olib mana joylayman ustiga tushdi n tegidigisini to'g'ri hammasini olib pastga pastroqqa tushirib olaman hop n tegidigisini belgilayman n tegiga hamlarni yoyib chiqaman har xil tomonlarga pressure hammasini bundoq olib tushiraman. ya'ni 0 ga olib kelib qo'yaman yoki minusga ham tushirib ko'rsam bo'ladi ya'ni bosimini hozir simulyatsiya berib ko'ramiz nima narsa hosil bo'lar ekan simulyatsiya berganimizda xato bo'ldi chunki bizlarni pastliklarni friz qilib qo'ymagan hozir ikkalovini bittada birlashtirib yubordi shu narsa bo'lmasligini mana buni friz qilib qo'yamiz pasi ham bog'lanib ketdi hop endi simulyatsiya beramiz Xo'p, yana bitta xato mana bunimizni eng pastki nuqtamizni noldan pastga tushib ketib qolgan shuni sal teparoqqa ko'tarib qo'yishimiz kerak teparoqqa bunisini ham ekan narigisini ham ekan ikkinchisini teparoqqa ko'tarib qo'yib qilsak bo'larkan mana buni entagini pastga tushirib qo'yamiz nolga noldan pastga o'tib ketib qolish kerak emas iloji boricha iloji bo'lsa tepa tepa qismini ham ko'tarib olsanglar bo'ladi teparoqqa hozir simulyatsiya berishdan oldingi holatga qaytarib olaman va mana o'zini umumiy hammasini belgilab turib tepaga ko'chira olaman soqi bo'yicha mana simulyatsiyani endi bosamiz hamta qismini o'chirib olsa ham bo'ladi tekshirib ko'rishga ho'p endi bu choklarni belgilab turib ularga ham e, hozir to'rtta chokni belgilaymiz elastikka yoqamiz simulyatsiya bosamiz shunda bu holatga keldi endi bunda bosimni nol qilishimiz kerak belgilaymiz hammasi belgilab turib pressure nol beraman simulyatsiyani bosaman boshqatdan shunda bizada mana bu raqamimizni raqs bo'ladi endi faqat yana bitta narsani inobatga olinglar elastikni samanta kuchini boshqarsanglar bo'ladi mana bu tomonda ya'ni ikkini bosib turib nimalarni belgilaydigan bo'lsanglar t qismini ya'ni ayniqsa kuchaytirishimiz kerak elastiklik bunaqasini elastik strengthini masalan o'n emas o'n besh beraylik Şimdi shunda mana bu yana ham yig'iladi anaqa artefaktlardan iloji boricha ehtiyot bo'linglar bularni hali xudo xohlasa yana anaqada ham to'g'irlab olamiz ho'p mana bitta bularni sal e, elastiklik anaqasini kamaytiramiz xossasini misol hozir o'n berilgan bo'lsa beshni berib ko'ramiz simulyatsiya ketyapti taxminan mana bunaqa narsa hosil bo'ldi besh ham ancha ko'p bir shokimiz pastga tushib ketibdi bu unaqa chiroyli ko'rinayotgani yo'q shunga hozir buni yana to'g'rilaymiz to'g'irlash uchun mana o'zini umumiy bekitib turishimiz kerak bekitish uchun mana buni bosasizlar bu yoqqa o'tib turib hide uchta patternni bosib qo'yasizlar mana bu narsa ya'ni bizlarga tagidagi qism nimasini belgilab turamiz va hop mana bundan freeze olib turaman unfreeze ya'ni va mana bitta pressure kattaroq son berib ko'raman bitta simulyatsiya bosadigan bo'lsam mana natijani ko'rsatib bo'ladi hamma bu tomoniga ham hozir bitta ikkita chok qo'shib yuboraman o'sha choklar yordamida buni yana boshqaraman hop chok qo'shish uchun bizada ham bu tomonda mana bunday narsa bor xohlagan joylardan chok chizmoqchi bo'lsanglar mana kelasizlar bundoq qo'shib ketsanglar bo'ladi faqat hamda bu bitta chizgandan keyin o'zi to'xtatmaydi simulyatsiyani to'xtatib turinglar hop bitta narsa bizlar hozir model noldan tepada turganiga noto'g'ri hisoblayapti hammasini tanlaymiz nolga olib tushamiz nolga olib tushib qo'yamiz hozir umumiy pastroqqa ya'ni tushib qo'ya oldik transfer yana qo'shimcha chok beraveraman chok berishim uchun mana bu draw internal lines mana funksiya bosib mana bu mana markazidan bittadan chok qo'shib yuboraman keyin mana bitta chok belgilaganimdan keyin mana bu yerdan bitta qo'raylik hop keyin mana tomonda pin äh, select and pin degan funksiya bor ha pin box mana tanlab turib mana markazni belgilagan bo'lsanglar mana markazni tanlang endi sizlar bu markazni pastga bundoq olib tushadigan bo'lsanglar va endi simulyatsiya beradigan bo'lsanglar ko'ramiz hop bosim kamlik qilyapti endi hozir bosim hozir kuchaytiramiz tanlaymiz umumiy sizlar beramiz modelda mana bunaqa chuqurcha hosil bo'ladi ko'rayotganinglar ediki bu narsani hamma tomonlarda ham takrorlaysizlar bo'ladi bayon joylarda ham takrorlab chiqamiz muomalaning markazidan bunaqasidan ham bitta o'tkazib olamiz mana yana bitta bosib qo'yamiz keyingisi nimlarni hosil qilib oldik pichoqlarni hozir pichoqlarni yana o'rtasidan bunaqasiga ham bo'lishim kerak aniq bo'lishim uchun mana e, mana kichik o'taman mana buni tanlab turib sichqonchani tugmasini bosaman bu yoqda split degan komanda bor bosaman uniform split mana bitta split into e, two lines degani bor ya'ni o'rtasidan aniq bo'lib berish mana bitta misol boshqarsanglar bo'ladi xohlagan joylardan split by lines ya'ni har qanchadandir keyin bo'lib berish va uniform split man e uniform splitga o'taman o'zi teng o'sha e shaklimizni bo'lib beradi masalan 4 ta deydi Okay. hammasini ham tanlayman split uniform split ta. Okay. split uniform hammasini mana shu narsani takrorlab chiqaman ham o'qish o'ramiz ham chekkasiga nuqtalariga ham o'zi ham choklariga ham bu anaqa bersak bo'lar ekan hozir mana shuni to'g'rilaymiz chiroyliroq bitta uch ikki modelni qilamiz man chizdim chizishni to'xtatishim uchun yana o'sha nuqtani ustiga yana bitta bosib boraman shift bilan bosib tanlaydigan bo'lsanglar tanlaganlarni bekor qiladi mana bularni hozir anasini eslab chiqaman bularni o'zini markaz bo'yicha ichkariroq cross qo'yaman bitta bitta bu tomonda ekan biralashtirib endi eng oxirgi tomoniga ham chizib shularni ichkariga kirgizib qo'yamiz wireframe o'tasanglar bo'ladi iloji boricha to'g'risidan kiradigan qilib mo'ljallaylik ichkariroq kirgizib iloji boricha to'g'irlab chiqinglar bu narsa keyingi modellar o'zini tutishiga juda katta ta'sir o'tkazadi qanaqa holatda bo'lishiga bosib qoldi Tıklanamız. Çift bilan tanlab turib ichkariga yozib olaman faqat bitta o'q Şimdi suraman shunda o'zi to'g'ri joylashadi ichkariga surolmaslikka harakat qilinglar endi oz simulyatsiyani bosib ko'ramiz boyagidan ko'ra ancha o'zini yaxshi tutyapti endi faqat yana bitta narsa nimalarga ham elastiklik funksiyasini o'chirib qo'yishim kerak belgilab olaman plastikki bitov beton bitov qo'laman shuni hammasidan o'chadi endi boshqa bitdan bosaman mana holatga keldi endi tepasidagi nuqtasini belgilayman pointni bular o'chib ketib qolibdi turib qaytadan qo'yib olamiz qo'yib oldik u bilan tanlayman va y o'qi bo'yicha pastga tushiraman nimani shift bilan tanlab turib ichkariga yozolaman socham ustiga bitta bosishga chiqaraman bo'yicha yozolaman va tomonlarini ham shunaqa chiqaraman simulyatsiya aktiv holatda turibdi modelga qanaqa ta'sir o'tkazayotganini ko'ra olaman modelimiz mana bunaqa holatga keldi xo'sh mana bularni choklari bor ko'rayotganinglardek ekan <clears throat> mana manimcha yaxshi tepasigina o'chiraveraman hozir boshqatdan turib chiqish menga ancha ish birinchi belgilab o'chiraveraman ho'p bu modelni o'ziga endi ozgina ishlov beramiz tanlab olaman 86mini to'g'ri hammasini tanlab olaman hop endi buni ko'paytirib boramiz o'nga olib chiqaman. mana ham 105 dan beraman Shrinkage age bilan shrink wrap shrink web shrink web bilan shrink wrap shunda bizlar narx holat kelyapti modelimizni sifati yana ham oshyapti pressure kamaytirib ko'raman masalan yigirmadagi o'n besh aynan keldi bizaga kerakli natijaga Ayrıca ben kemengen kelmagan joylarni to'g'irlab to'g'irlaveramiz endi yana bir narsa chop qo'shishni hozir ko'rib ketamiz chop qo'shish uchun mana Ben funksiya bor o'tgan videoda aytdim aytmadim esimda yo'q shunga belgilaysizlar mana bu to'rtta tomonni ko'rsatib yuborasizlar misol qayerdan chop kerak shu joylarini ham ko'rsatib ketasizlar buyoqda bitta led paydo bo'ladi simulyatsiya bosilishdan oldin chiqadi hozir yana matoni turini o'zgartiramiz kerakli joylarigacha qo'shib olamiz shu bilan modelni maxga eksport qilib bitta render qilib tekshirib mana ko'ryapsizlar chokla paydo bo'ldi Hop. Endi top stickni o'ziga bitta bosadigan bo'lsangiz, hozir ham hisob kitob qoladi. Hisob kitob qilib bo'ldi. Anta uzunligi, ya'ni har bittasini 1 sm bilan beraman. Masofasi 1 sm dan o'zgardi. Hop, endi pakka o'zining uzunligi mana mana diametr sm emas 0.5 mm. Orasining masofasi 0.7 mm masalan bo'lsin. oraz zdjęcia w internecie na odwrót borot. Hop, csak megvetem mert arra szívadásként. Custom enable menni, én tippet a mennybe is kéri. És ennél nem nálnál szasz veled. Custom enable menni, vagy double. Hopp. Talán mindenki elő. Endi csak ko'zini turlari ham bor. Ustiga bosadigan bo'lsanglar shape mana bitta custom turibdi. masalan bartak mana har xillarni o'zinglar tekshirib o'zgartirib o'zinglarga yoqqanini qo'ysanglar bo'ladi hop overlock yoki shunga o'xshagan e, yana funksiyalar bor ancha qotadi chunki bu yerda mm, modelni hozir e, og'irligi e, to'roq hajmi oshib boryapti ya'ni detalizatsiyasi hamda masalan bizga bu kerak emas hop button hole odamlarga zamokka o'xshagan cho'klar paydo bo'ldi bu ham shart emas bizaga o'sha mm, single e, oddiy ham customda turavergani yetadi uzunligini faqat aytingchi to'g'rilaveramiz shu bilan bo'ldi sizlar xohlasanglar boshqalarni tekshirib ko'rishinglar mumkin xo'sh mana masalan uzunligini nol butun o'ndan besh santimetrga o'tkazaman enini bu custom o'tib ketib qoldi hop bizaniki single edi esmasam mana single bittalik hop nol butun o'ndan besh santimetr orasidagi masofasi nol butun o'ndan santimetr deylik aynan ana bunaqa orasida ozgina choki bor ochiq ochiq hop thickness bo'ldi mana shu taxminan keldi endi bitta biz qiladigan ishimiz fabrikka kirib turib fabrik birdan bitta rangini o'zgartirsanglar bo'ladi masalan xohlagan materiallarni berib qo'ysak bo'ladi aynan mana shunaqa rangga olib keldim Mardoviga. pastroqqa tushaman presetda custom turibdi mana shuni oh, naylon yoki ishimni ostiga anaqalarda o'tkazaman xohlagan anaqalarda tekshirib ko'ringlar mana bitta natijasi umuman boshqa bo'ladi shuni ham inobatga olasizlar naylonni bilan chiroyliroq chokla paydo bo'ladiroq shakli hop muslinni ham xuddi shunaqa ha mana masalan kotton qo'yib ko'raman keyin kottonda ham natijasi yaxshi bo'ldi ma'lumotlar mana haqiqiy chiqib chiroyli narsaga aylandi ho'p endi buni eksport qilamiz eksport qilishdan oldin buni bitta emas beraveramiz hammasini tanlayman tanlab turib hop missilini ostida mana hozir men tutib turib oling missilini ostida mana triangleni quvatga o'tkazib qo'yaman var emas bosaman Neyse olsun. videoni pauzaga qo'yib turaman hozir chunki hisob kitobi katta bo'lishi mumkin otib yuborishi ham mumkin shunga iloj bo'lsa saqlab saqlab ishlanglar ishlarni ish saqlash juda oddiy mana fayl bosasizlar save bosasizlar save project hop bizaniki vebinar marafon popka bunimizni Logotipów. Uf, dodajcie. OK. Synxronizasiya bo'lyapti. Yana o'sha aytganingdek, o'tgan videoda 20% dan keyin bittadan 100 ga sakrab ketib qolgan holatlar 70, 80, 100 bo'lib. Hop. Endi buni eksport qilamiz. File, export, Obydzie. qilamiz hop to'rt burchi frak bu frak xudo xohlasa bundan keyingi videoyimizda adyol yasash ko'rib chiqamiz bu yerda hozir mana hech narsasini o'zgartirmayman single object qilmayman multiple object tursin oxiri tashal tashal bo'lingandan keyin max so'zida test ko'ramiz okey eksport bo'ldi hozir ham bitta qilayotgan ishimiz bor to'g'ri ishim bor hop shuni ichiga man hozir bundan oldin mana buni yasagandim puffi bu model to'g'ri kelmadi menga hop endi hozir narigisini yasab uni tushiraveramiz fayl import import hosh to open hech narsani o'zgartirmayman import as editable polygon retriangulate bosmayman chunki retriangulate bosadigan bo'lsam anda uh, shaklim o'zgartirib yuboradi Shunda bosib turib import bosib yuboraman hop pufimiz tushdi mana nolga mana aslan holatda buni tanlab turib hammasiga attach berib chiqaman ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi o'sha anaqani o'zida marvadozni o'zida to'rtburchakka aylantirib olindi tekstni ham hozir tashlab qolamiz hop ikki bosib turib control a bosamiz yana control bilan mana vertexga o'tamiz va bu yoqda bosib olamiz hozir ulandi bular ha bitta choklarini ko'rayotgan bo'lsanglar mana tayyor hop hammasini belgilab olamiz Arasında belirli olanı uzaltışımı ve Buradaki bitti. Ben de materyalleri orana. Çok. Hemen özgüyen. Nolun tayarlı tayyorlagan materialni berib yuboraman Ve nurab ko'raman. anrab bo'yicha dars o'tilingan bu yerda hozir anrobimiz tayyor shuning uchun e, ya'ni marulus so'zni chizgan to'rt burchaklarimizdan hammasi bizdan bitta anrab vazifasini bajarib beradi kattaroq qilib mana bitta taxminan olib kelib olamiz materiallar bo'yicha xudo xohlasa keyinroq bir dars olaman darsimizda xudo xohlasa uchta render sistemani ham ko'rib chiqamiz marulusni ham e, marulusni vrey korona va eftirolmaydi tizimlarni taxminan mana keldi sahnani o'tasiyoqga olaman va bitta render qilib ko'raman qanaqa narsa chiqqan ko'rishga hozir manda bunaqa natija bo'ldi sizlarda manikidan ham yaxshiroq bo'ladi xudo xohlasa ho'p agar bunaqa natijaga erishmasanglar siqilib qolmanglar hammasi sekin sekinlik bilan bo'ladi xo'sh manda ham misol bitta e, o'xshamaydi ishlarim shunga to'rtta beshta oltita harakatlardan keyin sekin sekin bo'ladi agar natija yoqmayotgan bo'lsa yoki outputlarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar hop o'zinglar yana bir harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi hop e'tiboringlar uchun rahmat xayr salomat bo'linglar